lentes, limpio sus cristales. Vuelvo a ponérmelos, sigo viendo borroso, busco belleza en los actos, impregno de amor cada gesto. aún así soy criticado. No entiendo qué ha pasado. El mundo se ha trastocado. La gente se ha enfermado, su alma se ha enfriado. seguir sin saber qué es verdad. Cómo salir a la calle con otro bozal. Cómo esconder mi sentir natural. Cuando la vida se ha vuelto artificial, la autoridad envenena el alma se anestesian conciencias. El cansancio intenta suicidarme, pero la dignidad me libera. me salva Porque esconder nuestro su sentido el la fraternidad, la unidad en armonía consolidada, unamos nuestro sentir, reunámonos para fluir, defendámonos unos a otros protejámonos todos a la vez.